maravilloso nombre de Jesús. Y tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas, nuestros pasos, nuestra oración, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Clamar a ti por nuestra nación, por nuestro país todo, por Centroamérica, por Sudamérica. Señor, por cada lugar donde está tu hijo, un hijo tuyo, una hija tuya, tu bendición sea en los hogares de ancianos para tu gloria, Señor, en los hospitales, en el maravilloso nombre de Jesús, por los ancianos, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Bendice, Padre eterno, a cada viuda, a cada viudo, cada huérfano, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria, Señor. Es toda la gloria tuya, la honra y la alabanza. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti porque tú eres digno de toda alabanza y adoración. Te adoramos y te amamos, Señor, con nuestra garganta, con nuestros brazos, con nuestro ser, con nuestra carne, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Te damos loor, gracia, honra y alabanza por siempre y para siempre. Porque tú eres Dios. En el maravilloso nombre de Jesús, tú eres Señor, tú eres verdaderamente el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, Tú eres el Dios de Pablo, tú eres nuestro Padre hoy, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Es la gloria y la honra, es tuya por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar terminando con el último domingo de mayo para tu gloria, Señor. Confiando y creyendo que tú has hecho, que has hablado y se ha cumplido para tu gloria, Dios mío. Una vez más, una bendición para nuestra nación, para nuestro pueblo, Señor, para cada argentino, para cada argentina, para cada niño argentino, Dios mío, que comience para tu gloria, Dios mío, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Tomo autoridad sobre todas enfermedades sobre todo demonios de hechicería, toda junta o toda eh, eh, demonios de macumba en el nombre de Jesucristo, todo culto satánico en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo nos cubre y nos guarda, nos ato en el nombre de Jesús de Nazaret, echándonos fuera por tu palabra, toda lástima, toda pena, todo odio, toda ira, en el nombre de Jesucristo de Nosotros, hijos de Dios, todos los que somos hijos de Dios, levante la mano. A ver, levante la mano. ¿Dónde está escrito eso? San Juan 1.12 dice, el que cree, ¿usted cree? Y le recibe. ¿Usted le recibió? Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Aleluya. Esta noche, esta noche, hay campaña aquí también. Campaña. En este libro que vamos a leer es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos. Porque podemos decir hay un lobo suelto hay leones sueltos. pero hay que decir también qué hacer, cómo, vamos a hacer para eh, eh, que no nos atrape el lobo. Tenemos todo este problema que está sobre toda la tierra donde se vienen leyes gravísimas donde yo he puesto y he dejado en las manos de Dios, respondiéndole a políticos y a hermanos políticos que son diputados y concejales. Yo no me puedo meter a frenar lo que Dios está permitiendo que pase. Pero tengo que darle al pueblo, a ustedes que están acá, como los que me escriben, los que me escuchan, dándole también eh, eh, cómo estar preparado para esos momentos. ¿Cómo Dios nos santificará? Cuando nosotros estemos aprobados en su amor y en su fe, en la obediencia y en la fe en Dios, en Cristo Jesús. Este hombre que salió sin saber a dónde iba, así dice el libro de Hebreos. Dios se le apareció a Abraham y le dijo, ven Abraham, toma tu hijo, y hará un holocausto y bla, bla, bla, bla. Y no consultó ni con la madre del chico. No consultó con nadie, salió y no fue la única, fueron varias oportunidades. Era un hombre que amaba a Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una de las maneras que tiene que encontrarnos el Señor eh, en su venida. Esto va a asombrar y sorprender a todos. Tenemos realmente, porque así ha querido Dios que sea. Quiero leerle en el libro de Génesis capítulo, a ver, ya se lo digo, 17. Era Abraham de, hasta la edad Dios le dice, <laughs> qué maravilloso que Dios es. Hermoso Dios. Era Abraham de la edad de 99 años. Ah, la facta, 20 años más que yo tenía. O 30. 30, no, 30, un viejo. 30 eh. años más que yo tenía Abraham. Mire, era Abraham de la edad de 99 años. Para los que están buscando en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, Génesis. Era Abraham de, de la edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, alabado sea Dios, diga, gloria a Dios, yo quiero que me aparezca. Yo quiero que me aparezca, Señor. Yo quiero estar orando. Y aparécete a mí, aparécete a mí, Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así dice la palabra. No estoy loco, así dice su palabra. se le apareció el Señor y le dijo, oh, qué hermoso, no le dije, ¿sabes que soy yo? Soy, soy el, eh, ¿cómo que se llama? El gauchito Gil. Soy la Virgen María. Soy la Virgen de Tafí Viejo. Soy San Cornelio. Soy San Agustín, San Raúl san la muerte, san día. Él le dijo esta palabra. Cuando se le apareció le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Qué impresionante. Abraham, yo soy tu Dios, el Dios Todopoderoso cómo habrá saltado para la gloria de Dios. Alabado sea Dios. El Dios Todopoderoso. Eso está en el libro de Génesis capítulo 17. Y le dijo, anda delante de mí. No es camina delante de mí, andar adelante del Señor con temor. Eso implica temor y temblor adelante del Señor. Sin preguntar tantas cosas ni que Dios le dé explicaciones, obedeciéndole, anda delante de mí. Y él lo mira en cualquier momento y dice, tome esa cabra, está muy flaca, yo te la voy a engordar en 30 segundos. ¡Tac! Se le engorda. Anda delante de mí, aparece una yarará y él la mira así, que la convierte en un palo anda delante de mí y yo convertiré todo lo vil y lo feo para mi gloria. Anda delante de mí y haré desaparecer ese cáncer. Gloria a Dios. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Ni más ni menos. No es caminar adelante de Dios, por nosotros tenemos que caminar atrás de Dios. Pero cuando Él le dice a Abraham, y después mirando los testimonios de Abraham, el testimonio de Abraham, uno mira en él que estaba Dios mirándolo así, ¿eh? como yo estoy mirándolo a todos acá, pero Dios mira el corazón, lo más profundo del corazón. Así está Dios mirando, mirando, mirando. Entonces no hay nada que lo que usted está bajo la cobertura de los ojos de Dios, bajo la cobertura de los ojos de Dios, bajo la cobertura de los ojos de Dios. Gloria a Dios. A a toda la gloria, la honra y la alabanza. Agárrese fuerte. Este es el mismo Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Un joven me dijo, yo todavía no me doy cuenta y pienso de qué manera estoy por recibirme de abogado. No sé, no sé, porque no tengo tiempo de estudiar. Es que no te vas a dar cuenta porque es tan poderoso tu Dios, es tan grande tu Dios. Y nosotros a... Él es infinito, nosotros somos finitos. ¿Lo entiende? Si no puedo tener hijo, alabado sea Dios. Pero quiero, bueno, anda delante de mí y yo te bendeciré con un hijo. Yo quiero sacar a mis hijos del mal camino que han emprendido a causa de sus amigos. Siempre le echamos la culpa a los otros. A culpa de los otros mis hijos se fueron. No sea culpa de tus hijos. Empezá a orar por tus hijos. Pero siempre que esté ante la presencia de Dios. Adelante de Dios. Adelante del trono de la gracia. Que es maravilloso. Es maravilloso. Y ahí viene, dice, el oportuno socorro. alabado sea Dios. Dice, lo más, en, lo más, en lo más profundo de mi corazón, Señor, estoy angustiado hasta la muerte, pero mi Señor me liberó, me libertó. Estaba muerto y me dio vida. Alabado sea Dios. Estaba perdido y me encontró. Alabado sea Dios. Eso es. Eso es. Gloria, gloria al Santo de Israel. No le podemos decir, Señor, haceme perfecto, Señor, que no peque más. No, no, eso no corresponde a nosotros. ¿Está entendiendo? Le dijo, y sé perfecto. Y sé perfecto. Y sé perfecta. Alabado sea Dios. Eso depende de nosotros. Dios nunca hará lo que nos corresponde hacer a nosotros. Muélvete. Vio cuando dice, venid a mí, es que la persona tiene que elegir dónde está, con el pecado, la basura, la enfermedad, la muerte y Dios le dice, venid a mí, salid de esa inmundicia. En otras palabras, está diciendo, venid a mí. O si no, también le dice, vengan a mí y beban. Eh, eh, eh, y otro dice, no, no, otro dice, cuando entierra a mi padre y a mi madre iré, ahora no. Otro dice, soy joven, más adelante voy. Yo he visto morir niños, jóvenes, que no llegaron a la vejez. Hoy te llama Cristo Jesús. Hoy. Hoy te quiere sellar con su amor, su esperanza, su fe. Hoy, hoy quiere que tú comiences a perfeccionar tu vida para la gloria de Dios. Hoy quiere sacar la miseria de tu vida. Eres joven y pareces viejo. Eres rico y pareces pobre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere obrar en tu vida, gloria a Dios. Por siempre y para siempre les dio fuerte. Mira lo que dice que es. Yo soy Dios todopoderoso. <laughs> no algo poderoso. Yo soy Dios algo poderoso. Eh. Guarda que yo soy, tengo un poco de poder como las tortugas ninja. No, soy todopoderoso. Yo hice así, puse las estrellas. Yo hice así, colgué la tierra. Yo hice así, limpié la tierra. Yo hice así, te formé en la matriz de tu madre. Yo te llamé desde antes de la fundación del mundo para bendecirte. Dios es bendición. Dios es tu bendición y mi bendición. Gloria a Dios. Porque tú eres Dios, Dios maravilloso, que me da la paz el mundo no la puede dar porque tú eres Dios, Dios maravilloso, me da la libertad como el hombre no la puede dar, puede eres real. Él es real, él es real. No se escuchó el aplauso fuerte. Nosotros vivimos porque Él murió por nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Esa es la realidad. Tome asiento, siéntese. En el nombre de Jesucristo. Usted, perdóneme que, que, sea reiterativo en esto, en estos últimos tiempos, usted tiene que estar en paz con Cristo Jesús, gozándose y deleitándose. Y no puede ser que lo que lo asuste una cosita así. Usted tiene que vivir en paz, en armonía con su Dios, porque usted está delante de Él. Y su boca y sus palabras tienen que aprender a sujetarse a su sentido y a su autoridad que tiene. Usted tiene que aprender y saber que Dios le ha dado una bomba impresionante en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Él dice, yo soy el Dios todopoderoso. Pero dice, a ustedes, en el libro de los Hechos 1, 8, ustedes recibirán poder. Alabado sea Dios. Y cuando lo recibió, lo recibió, ya está. Úselo. Use el poder de Dios. Use el arma de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Él. Se le apareció una noche. Era Abraham, mire que era viejito, le podía haber dado un síncope. Era Abraham de la edad de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Qué tremendo. Qué... Deme un nombre, a ver qué, le pueda decir a usted. ¿Cuál es su nombre? Brenda. Ay, eh, la, eh, las mujeres son ligeras, no hay un hombre que diga, ay, Mario, Jorge, hey, María. Eva, miren los nombres que tienen. María, Eva. Miren cómo se pelean todos. ¿eh? ¿Y, los, hombres qué pasa? No, quiere que Dios... no quiere que Dios... se... Marco, Marco, Marco. Mario, Mario. Listo, listo. Y hasta para uno nomás, para uno. ¿eh? Y de repente está orando y en sueño o de verdad se le aparece. Cuando a mí me levantó el Señor no era un sueño, era una realidad. Y que le diga, Mario, yo soy tu Dios todopoderoso anda delante de mí, santifícate porque vengo a bendecirte. Cuando Dios se presenta es para bendecirte, cuando Dios se presenta es para que vivas bien, cuando Dios se presenta es para que tengas sanidad divina. Ese es el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios yo soy tu Dios todopoderoso. Y cuando Él dice todopoderoso es porque quiere decirte que no hay problema para Él que pueda resolverlo. Todo lo puedo, dice, todo lo puedo, dice. Yo te he dado autoridad y poder, yo te he llamado, yo he estado contigo y estoy contigo. Solo anda delante de mí. Gloria a Dios. Solo eso. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Lejos de mí, nada podéis hacer. Impresionante. Este hombre, casi con 100 años, fue padre. Porque Dios le había prometido y él le creyó a Dios. ¿Se acuerdan? Estos días hemos estado viendo lo de, lo de Noé. Hay que estar loco para hacer un arca donde no llovía y mucho más en una montaña. Y hacerse insultar y decir y burlar, dejarse burlar para hacer eso. más él le creyó a Dios. Eso es lo maravilloso. Cuando vino el diluvio, todos se dieron cuenta que el tal loco no era loco, y los que se burlaban rascuñaron y dejaron sus uñas clavadas en el arca. Y murieron todos. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Solo ocho personas que iban adentro del arca se salvaron. Después todo lo que tenían espíritu, o tenían carne y espíritu, animales o lo que sean, o personas, todas, porque había llegado al trono de Dios, la basura, la inmundicia en nuestra nación y, en toda Sudamérica, en todo el mundo, ya se están por votar leyes tramposas. Y es por eso que están tan preocupados algunos pastores. Hay que preocuparse más por estar frente de Dios, consagrarse a Dios, proclamar lo de Dios, que Cristo vive, que Cristo es Dios. Y que el mundo siga su camino, si no quiere escuchar, porque dice, el Señor también habló y, cuando me llamó a mí dijo, pero no te querrán escuchar a ti porque a mí no me quieren escuchar. <laughs> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces, versículo 2, pondré mi pacto entre ti perdón, entre mí y ti, le dijo Dios. Qué maravilloso. ¿Alguna vez escuchó la voz de Dios que le diga, pondré mi pacto entre, entre mí y ti? Y te multiplicaré en gran manera. Oh. Mírese, antes conocía a Cristo lo que era usted, mírese ahora. Me atrevo a decir esto. Mírese, mire el aparador, mire donde guarda el pan, mire donde... Ahora come con aceite. Antes comía con grasita. ay no, yo quiero que es untable, la manteca me hace mal. Estoy comiendo un pollo al queso untable. Antes era la manteca, ¿por qué no come mal? Ay no, es pura grasa. Ah, bien ahí pero que hemos cambiado de Padre. Nuestro Padre es Dios. El Todopoderoso es mi Padre. Gloria a Dios. ¿Usted lo entiende o estoy hablando? Gloria al Señor. Los hombres, los hombres en especial, Dios me ha pedido que para cada hombre sea específico y claro. el macho, y que se dan, que lo que venga, bien macho. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Ya nos vamos. Y haré un pacto anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto sobre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Abraham se postró y Dios habló con él. No dice, y el Señor habló con la gorra que está diciendo, ¿y qué te creí, Señor? ¿Y cuántas veces estuve hablando por mis hijos? ¿Y cuántas veces Y yo, No, postrese. E, está en el suelo, rodilla y frente en el suelo. Y entonces Dios hablará con usted y nos bendecirá y le multiplicará la bendición. Gloria a Dios y te mostrará el camino a andar no tenga miedo. Estos son los tiempos, estos son los tiempos de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Escucha Israel, palabra de Jehová Confía Israel en las promesas del Señor. El que conspire contra ti, seguro lo hará sin mí. El que conspire contra ti, seguro caerá a tus pies yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Veo que dice la Biblia, no hay ninguno perfecto. Tú sé perfecto. Tú sé perfecto. que pluma larga dice, sé perfecto. Eh, eh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice entonces, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló. Oh, qué, hermoso, qué maravilloso! Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y Dios habló con él diciendo, ¡qué maravilloso! he aquí mi pacto es contigo. Hombres, no hay instituciones. Cuando Dios levantó a cada uno, levantó siervos para que le sirvan a Él, para que nadie se japte, para que nadie le quite la gloria que le corresponde a Dios. Y le dijo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Alabado sea Dios y todavía no tenía ni uno, ni un hijo. Chanflin, dijo él. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. 17.4, impresionante. Sigo. Y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham. Saulaham. Dios quiere cambiarlo hasta el nombre, porque en los nombres se quedan las mañas. Qué tremendo. Digo, no te llamará más Abraham. Ahora será Abraham. Sauraham. Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera. Y te multiplicaré en gran manera y haré... No, y haré naciones de ti. Alabado sea Dios. De un hombre iba a ser naciones. Alabado sea Dios y reyes saldrán de ti, Abraham. <laughs> Oh, oh, oh. Y todo esto se cumplió, Abraham. Tuvo muchos reyes en su pueblo. Fue maravilloso, hombre de Dios, hombre de fe, padre de fe. Le creyó a Dios. ¿Cuánto Abraham hay acá? Abraham y Abraham. escúcheme lo que le dijo, será tu pueblo una, le, hizo, una vez, cuenta las estrellas, mira las arenas del mar, más que eso será tu pueblo. ¿Qué? Alabado sea Dios. Qué maravilloso es esto. ¿Está alimentando su fe? Eh, ¿La va a necesitar para lo que viene? Él estaba haciendo un pago y te haré grande. Y de tu pueblo, Abraham, saldrán reyes. Mire si Juan Carlos, el de España, es... Eh, rey era lo de antes. Rey era lo de antes. David era un rey. Bueno, seguimos. ¿Quieren que siga? Me da dos minutos más. Bueno, este mismo Dios, acá voy a acordar, puedo seguir, pero este mismo Dios es mi Dios y es su Dios. Con la diferencia que hoy vivimos por gracias, por gracias. Favores no merecidos, no lo merecemos, pero Él le ha placido que hoy nosotros seamos bendecidos por Él. Qué hermoso. Dios me ha bendecido, Dios te ha bendecido, Dios te, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar más todavía. Para la gloria de Dios, Dios quiere hacer de ti algo grande. Gloria a Dios. Eso es Créale a Dios, créale a Dios. Yo le creo, yo le creo, yo le creo. Yo le creí y le creo.